ახლა მეგობრებო, მე ჩემს სიცოცხლეს სასწორდებდებ დღეს Она все равно, она რაღაცი დავგარგეთ. რაღაცი. Она все равно, она მოკლედ მეგობრებო, დღეს სულ ეს ხოთ მოგეზონათ ვიდეო მაშინა. ჰა? ჰა? ჰა? ჰა? ჰა? ჰა? ჰა? სამეტიკა! სამეტიკა! მოკლედ ჩემო სულიერო დებო და ძმებო ყველას გიხდით ძალიან დიდ მადლობას ვინმაც გამოიწერეთ ჩემი არხი მე უკვე 13 კა გამომწერი მყავს და დათმო თუ დაამატებ რამეს კი რაღაც მინდა დავამატო უსაც ლაკბოის ვიდეოები არ მოწონს თქვენ ცოტა შიხვარება მოკლედ ჩემო ზურბასო მეგობრებო როგორც უკვე ნახეთ და როგორც უკვე იცით ავედი 13 კაზე ყველას გიხდით ძალიან დიდ მადლობას ვინმეც გამოიწერეთ ჩემი არხი არ დაგავიწყდით დამაფოლოოთ ინსტაგრამზე lakboy1999 ლინკი აუცილებლად იქნება აღწერაში და თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ მაშინ აუცილებლად დალეკი დააკომენტარე და გამოიწერეთ ჩემი არხი lakboy მე კიდე გამიშვებებით მომო შეხვედრამდე